Покрышки и старый холодильник отделяют нас от боевиков. Это не может нас спасти от обстрела, но они скрывают нас от стрелков-террористов. Танк пойдет прямо по дороге. Следуйте за ним. Занимайте дома, как запланировали. Офицер еще раз проговаривает план действий. Штурмовые отряды пехоты должны сразу пойти за танком. Пехоте отдается команда занять исходную позицию. Сейчас позиции боевиков точечно обрабатывают артиллеристы. Быстрее, ребята, быстрее, быстрее. Быстрее давайте. Вперед идет бронированная ремонтная эксплуатационная машина или бремка. На правом фланге атаки бульдозер начинает свою работу. Задача бульдозериста – снести забор и засыпать канал для прохода техники вперед. Бремка приступает к работе. Надо убрать автобус для работы танков и быстрого броска пехоты. Давай вперед, левее, левее, хватит, хватит назад давай. Рэмка свою работу выполнила. Остается надеяться, что ее услуги не понадобятся для эвакуации с поля боя танка. Бульдозерист прикрыт самодельной броней из листов металла. Его работу прикрывает шилка, так как снайперы активно обстреливают тяжелую машину. Под прикрывающий залп ЗУ-24 в бой идут танки. Сходу экипажи распределяются по направлению. Первый танк условно идет на ворота, второй на дорогу у канала. Расчет безоткатного орудия со второго этажа здания прикрывает работу бульдозера. Давай вперед. Действуй по плану. Второй танк с автодороги сходу бьет по запланированной цели. Выстрел, смена угла атаки по позиции боевиков. Боевики пытаются остановить работу бульдозера. Прикрыть его работу подходит танк. Отделение пехотинцев перемещается к танку для борьбы с гранатометчиками. Увидел цель – бей. Увидел цель, бей. Камера на танке записала звуки падающих осколков на жестяную крышу. Это может служить индикатором плотности огня. На правом фланге мина боевиков попадает в здание, откуда работает расчет без откатки. Никто не пострадал. Паники нет. Все продолжают работать. Плита падает рядом с моим коллегой. Он, как обычно, невозмутим. И продолжает снимать. Второй взвод пехоты пошел в центр. Офицеры постоянно на связи с наблюдателями и пехотными подразделениями. Как только они получают информацию о перемещениях боевиков, то сразу предупреждают танкистов. Хватит, хватит, смотри. Смотри внимательно, давай вперед. Механик, выровняй корпус. Хватит, вперед. Танк идет вперед и закладывает первый снаряд в сторону позиций боевиков. На правом фланге под прикрытием пехоты Шилка заняла позицию и огнем обрабатывает боевиков. Первый прием. Бей, не жди. Оба работайте, не ждите. Бейте вместе. Левее, там они. Бей, не жди. Второй, вы герои. Бей. Огонь. Оба танка берут своим огнем в клещи позиции противника и расстреливают их. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, ANNA News, Дамаск.